Uma outra coisa interessante sobre o Scadofax é que o Gandalf não conseguiu essa amizade com ele tão fácil assim. Quando ele desceu do, da Grande Águia e chegou em Rohan, o Felden não estava muito a fim de papo dele. Todo mundo sabe que o Felden, naquela época, estava sob a influência do, do Grima, né, do Língua de Cobra, e posteriormente a gente ficou sabendo que era mais uma influência do Saruman. Né? Só que como ele não queria o Gandalf lá, o Felden falou para o Gandalf o seguinte, escolha qualquer cavalo mas parta antes do fim do dia de amanhã. Só que aí o Gandalf escolheu o Scadofax, só que o cavalo não deixou ele montar. E aí o Scadofax tem que correr, o Scadofax foge do Gandalf, o Gandalf vai atrás dele através dos campos e persegue o cavalo durante dois, quase três dias. Finalmente, Gandalf consegue domar o cavalo e aí sim eles saem e ele vai atrás do Frodo. O interessante é que essa perseguição do Gandalf para o Scadofax lembra muito a perseguição do Eol perante o Felahoth. Né? Você tem que ir atrás do cavalo, conquistá-lo, criar um vínculo com ele. É muito interessante. E desde Eol, foi a primeira vez que alguém que não era ou o rei de, ou rei de Rohan ou um dos seus filhos que montava um Meara, ou um Mear. Né? Nas duas torres, a gente tem mais algumas menções sobre o Scadofax. Quando o Eomer encontra o Aragorn, o Legolas e o Gimli, ele, o Eomer fala que o Felden está louco da vida, ele está furioso com, com Gandalf porque ele levou o Scadofax. E ele fala que o Scadofax é o mais precioso dos animais do rei, líder dos Mearas. Então, se ele é líder dos Mearas, deveriam existir outros, talvez? É uma outra questão que a gente vai ficar. A gente tem várias questões ao longo desse vídeo que no final a gente vai ter que fazer uma conclusão mas ainda fala que apenas o Senhor dos Cavaleiros poderia montá-lo, pois o progenitor dessa raça foi o grande cavalo de Eol, que sabia a língua dos homens. Quando o Legolas, Gimli, o Aragorn saem de Fangorn com Gandalf, o Legolas fala, há três cavalos, eh, quando ele olhava pela planície. Vejo como correm. E aí ele fala, é Razofel, e ali está o meu amigo Arod, ao, logo dele, ao lado dele. Mas há um outro que vem à frente, um cavalo muito grande. Nunca vi nenhum assim antes. Que aí o Gandalf responde, aquele é Skadofax, o chefe dos Mearas. Já tinham falado que era líder, agora falam que ele é chefe dos Mearas. E aí o Gandalf continua, senhor dos cavalos, e nem mesmo Feoden, rei de Rohan, jamais viu um melhor. Agora, nós, agora vamos cavalgar juntos e nunca mais nos separaremos neste mundo. Olha interessante essa frase. Gandalf falando que nunca mais nos separaremos neste mundo. Uma coisa legal é que no filme o Gandalf assovia e o cavalo vem. Né? Mas no livro eu acho até mais bonito. Quando o cavalo está vindo, o Gandalf fala o seguinte: Coloquei meu pensamento nele, pedindo para que se apressasse, pois ontem ele estava distante no sul dessa região. Então, na verdade, existe uma certa telepatia com o cavalo. Gandalf criou um vínculo tão grande com ele que não precisava do assovio. Era só pensar que existia um vínculo entre Gandalf e o Scadofax. Logo depois, quando Feoden já está livre do poder do Saruman, né, saiu da influência do Grima, língua de cobra, o Felten realmente é, ratifica, ele não só empresta os Cadufax, mas como realmente dá os Cadufax para o Gandalf. E ele fala, o Felden fala para o Gandalf e para o povo, não há outro como os Cadufax. Ele retorna um dos poderosos animais de antigamente. Nenhuma assim retornará outra vez. Então ele já está fazendo uma, premoni uma premonição de que o Scadofax é o último grande dos Mearas. Sobre a forma de cavalgar com o Scadofax, lembra muito a do Felahoth fala o seguinte, Scadofax não aceita rédeas. Você não o cavalga. Ele está disposto a carregá-lo ou não. E a sua velocidade é a próxima de um Nazgûl. Hum, então ele deve ser rápido mesmo. Sobre a velocidade do Scadofax, a gente não tem nada necessariamente nos livros, você tem alguns indícios. Mas tem outro livro muito legal, que é o Atlas da Terra-média, da autora Karen Wynne Fonstead faz o seguinte cálculo sobre a velocidade dos cavalos. Ela fala que os cavalos dos Dunedain, os Guardiões do Norte, né, e os, e os outros cavalos de Rohan, que são bons cavalos, são fortes, eles fazem uma média de 6,7 milhas por hora, o que dá mais ou menos 9 minutos por milha. Só que aí ela chega no cálculo que o Fax, em vez de fazer 6,7, faz 20 milhas por hora. Ou seja, ele faz 3 minutos por milha. Ele anda 3 vezes mais rápido que um cavalo bom, que um cavalo de um Guardião do Norte, um outro cavalo bom de Rohan. O interessante é que além do Scadofax andar 3 vezes mais rápido, o poder, né, o vigor dele é muito maior. Eu não tenho essa medida, mas o poder dele de andar ininterruptamente é muito maior que de outro cavalo. Tanto que várias citações no livro mostram que os outros cavalos se cansam e não conseguem acompanhar ele. Uma das citações que mostra isso bem claro é que ele foi de Rohan né, até Minas Tirith basicamente sem parar, que é uma distância imensa. Então dá para ter uma ideia da força do cavalo. O raciocínio médio de milha que, que a Karen, a autora do Atlas da Terra-média, faz é que uma milha é mais ou menos 1,6 quilômetros. Né? Então, mais ou menos o Cadofax faz por hora 32 km por hora. Só que ele faz isso praticamente sem parar durante muito tempo. Outras coisas interessantes sobre o Scadofax são pequenos fatos que acontecem no retorno do rei. Por exemplo, o Scadofax, quando ele vai descansar um pouco nos estábulos de Gondor, né, Pippin conversa com ele e o cavalo reage. Ele relincha, empina a cabeça, bate as patas. É a mesma coisa que o Felahoff mostrava. Ele entende a língua dos homens e interage com os homens. Ele não fala, por exemplo, como outras criaturas falam, mas ele interage, ele entende e interage. Outra coisa interessante é que quando Grond arrebenta o portão de Gondor, é, não é igual no a gente está acostumado a ver no, no filme, que entram vários trolls montar, é, todos armados tudo mais. Quem entra, na verdade, é o Senhor dos Nazgûl montado num cavalo. E o único cavalo que aguenta, o único ser vivo que aguentou ficar na frente do Senhor dos Nazgûl é, sem tremer, tranquilo, imperturbável, foi o Scadofax. Porque a hora que o Senhor dos Nazgûl entra em Gondor, quem está lá para receber é o Gandalf. O Gandalf está montado no Scadofax pronto para combater o, o Senhor dos Nazgûl. E o Scadofax segura a onda, fica firme e forte ali. Outra questão que a gente tem no finalzinho do Retorno do Rei no capítulo Os Portos Cinzentos é a pergunta: será que Scadofax foi para Amã junto com o Gandalf? Vamos ver esse trecho aqui. Então Círdan os conduziu até os portos, e lá havia um navio branco ancorado no cais. Ao lado de um grande cavalo cinzento, via-se um vulto vestido todo de branco à espera deles. No momento em que o vulto se virou e veio ao encontro da comitiva, Frodo viu que Gandalf agora usava abertamente em sua mão o terceiro anel, Nária, o Grande. Então a gente viu que o cavalo estava lá, nos Portos Cinzentos. Isso é interessante. Mas tem mais. Sim, nós temos a confirmação. O Scadofax realmente foi com Gandalf para Aman, para Valinor. Isso foi é, ratificado em duas questões. Lá no History of Middle-earth, no volume 9, Sam fala para o filho dele, o Mary Gandhi. Sim, ele foi para Valinor com Gandalf. E ainda o Tolkien reafirma isso numa outra carta. Agora, eu queria fazer uma observação sobre o cavalo do Felden, que é o Snowmana em português, e em inglês ficou Snowman. Snowman seria alguma coisa como crina de neve, né? então dá, dá para traduzir como crina branca, crina de neve. Né? existe uma pergunta, será que o Snowmini seria o Meara? Porque ele tem as cores de um Meara, né? Ele é branco, ele é o rei do... ele é o cavalo do rei de Rohan. Então assim, ele tem essas questões. E mostra algumas vezes durante O Senhor dos Anéis que quando ele está perto do Scadofax, ele quer correr junto. Então existe uma coisa como se fosse um líder e um vassalo, né? alguma coisa assim. E os cavalos que que o Eomer doa para o Aragorn, para o Gimli e para o Legolas também tem isso. Então é como se os cavalos de Rohan tivessem um chamado para a liderança do Scadofax. E o Snaumana também tem isso. E o Snaumana, no túmulo dele, né, como ele morreu enfrentando o Senhor dos Nazgûl, tem até o nome do, da ascendência dele, que é o pai dele, que é o Lightfoot. E em português ficou pé esperto. Então fica aí dúvida. Será que o Snowman, ou Snowmana, cavalo do Felden, que aliás está muito bonita essa foto, né? Seria um Meara? É complicado dizer porque no livro não fala nada específico que ele seria um Meara, a não ser a cor e o fato dele ser o cavalo do, do rei. E também não fala se ele andava sem a rei ou sela. Então fica a dúvida. Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente já viu nesse filme, nesse, nesse videozinho que eu tô fazendo com vocês aqui, a gente não viu que é dito que o Scadofax era o príncipe dos cavalos, o chefe dos cavalos e o líder dos mearas? Você só pode ser líder, chefe, se você tiver um grupo. Então eu acredito, é a minha opinião, que realmente o Snowman seria sim um meara, né? um mear só que provavelmente de uma casta abaixo do Scadofax. É como se o Scadofax fosse realmente o topo né, da, da cadeia dos cavalos ali. Bom, então vamos lá. Vamos às conclusões desse, desse vídeo aqui. Da onde surgiram os Mearas? Afinal, qual é a origem? Qual é o final deles? Vamos relembrar quais são as características clássicas dos Mearas. Eles têm as cores branco e cinza, ou prateado, né, conforme o dia, né, a, luz do, a incidência da luz do dia, são sempre citadas essas cores. Eles têm uma certa sensibilidade. A gente viu que o Nahar estancou antes de encontrar os elfos, o Felahoff confiou na névoa que vinha de Lothlórien, o Scadofax tinha uma, uma ligação mental com Gandalf, dentre outras coisas que é mostrada. Né? Então, assim, a gente já está vendo que esses três têm essas mesmas características. Eles entendem o que os homens dizem e reagem a isso. Né? Isso é interessante. Skadofax e Felahoff não usavam sela e arreio, escolhiam seu cavaleiro, tinham vida longa como a dos homens e sempre serviram os reis de Rohan e seus filhos, com exceção de Skadofax, mas talvez Snaumana tenha sido. Mas seria narrar o pai dos Mearas, o primeiro deles? Eu acredito que sim. Não há como afirmar, mas existem indícios e aí cada um tira a sua conclusão. Porque na carta 354, Tolkien diz o seguinte, que o sangue de Skadofax vem do oeste além do mar. Então, a gente não sabe a origem do Felahoth, mas talvez o Felahoth pudesse ser um descendente direto do Nahar, de alguma forma, ele poderia ter sido um descendente direto do Nahar. E aí do Felahoff a gente chegou numa descendência até cair do Skadofax. A gente pode lembrar que, por exemplo, o Oromi, o Vala, deu de presente para um dos filhos do Fëanor, o Celeborn. Ele deu o Juan, aquele cachorro grande, né, mágico, que falava. Por que não um dos cavalos não possa ter vindo nessa leva, né? Existe uma outra teoria que fala que o Fëanor trouxe diversos cavalos de Amã, né? Um desses cavalos, inclusive, é, foi bem alimentado ali naquela grama bonita que tinha em Beleriand, e foi o cavalo do Fingolfin, que era o Rochalor. Era um cavalo muito, muito bonito, tá? foi inclusive montado nele que, ele, que o Fingolfin foi enfrentar o Morgoth. Então existe até um, um, pessoal que acredita que os Mearas pudessem ter vindo desse, desses cavalos que o Fëanor trouxe. Mas na minha opinião, é, eu acho que ele veio do narrar. A gente tem um espaço que a gente não sabe o que aconteceu. Se criou o Felahoff, que seria um descendente do narrar, de alguma forma. E do Felahoff a gente chega em Skadofax. Bom, pessoal, esse vídeo foi mais uma brincadeira, porque eu trouxe todas as informações para vocês e junto nós vamos tirar as conclusões, né? Eu acho isso. Vocês podem falar aí o que vocês acham, deixa os comentários aqui, interage com a gente. Aliás, eu queria agradecer todo mundo, porque esse vídeo já foi feito por um, um, nossos, um dos nossos telespectadores, amigos aqui, né? Então, ele é feito em, em homenagem a vocês, né? Eu queria que vocês continuassem participando, trazendo novas ideias pra gente, e conforme a gente for, for conseguindo, a gente vai respondendo, como foi o caso desse vídeo aqui do Igor Laurentino. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela presença. E continue com a gente. Se inscreva, avisa para os amigos, vai distribuindo conteúdo aí na internet, tá bom? Um grande abraço, na Marie.